प्रसाद कहते तपस्या कहते तप कर ही हम प्रभु में संलग्न हैं तपें तप कर ही हम ध्यान करें आराधना पूजा तपस्या करें और स्वधर्म पालन करने के लिए भी देश के प्रति संसार में परिवार में हमें तप कर रहकर अपने परिवार का संचालन करते हैं और अपनी तप तपस्या में रहकर अपना ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए और जिसने हम इस प्रकार में तपेंगे प्रेम तपस्या आराधना और सुख दुख हमेशा सब व्यापक होंगे मालूम होंगे कि हमारे परिवार में हमें क्या तुलसीदास ने मास में लिखा है कि तप में चलते ही विधाता सृष्टि करते हैं विधाता सृष्टि का संहार करते हैं करने में सृष्टि भवानी करें जाप तब तुम तो जिए जानी याद काल में ही विधाता जगत के सृजन को पालन उपक्रम में देखिए योगी ऋषि मुनि जो हैं तब कर रहकर अपनी सारा आराधना करते हैं तपस्या करते हैं इसलिए हम भी परिवार में एक दूसरे दूसरे की प्रति तब करना चाहिए क्षमाशील योग और बड़ों से दया ममता सीखना चाहिए तब का आधार है त्याग सहगुणता आज से अत भौतिकता भौतिकता भोगवाद और करतार से उग्रचर समाज में तब सहन निर्बाध है इसलिए महान ऋषि व्यास जी कहते हैं इस संसार में रूपी अंधकार में प्रवेश करते हुए भी तुम उजाला की ओर दीपक जलाना करो और अपना ही अपना मन भी उजाले की तरफ रखो तो वो भी एक हमारा तप है तपस्या है दूसरे के प्रतो अपने प्राण ने न्यौछावर करके देखें तपे हम सुख दुख दें सुख भी दें उसे और वाणी वाणी से हाथों से तो ये भी हमारा एक तप है तपस्या है इसलिए हम हमारे अपने को एक जरूरी हम पक्षी को भी देखिए सभी तप महान परिचित होते हैं और यज्ञ तपस्वी होते हैं इसलिए ऋषि मुनि भी अपने यज्ञ तप में रहकर अपना तपस्या करते हैं तप करते हैं ये हमने तपस्या करके बताया तो हमारा लाइक करें बोलो सत्संग